Mm, mi propuesta siempre, mm, cuando escuchas la crítica de, los críticos, valga la redundancia, pues eh, es, curioso, ¿no? Porque algunos dicen que mi fuente, es verdad que mi fuente es muy mediterránea, yo trabajo mucho con, música tradicional, vengo de Murcia y, estoy muy relacionado directamente con la música tradicional del mundo de las cuadrillas de allí, y es verdad que varias propuestas que aparecen en mis dos discos están basadas en, en temas tradicionales, pero es verdad que el, el 80% de mis temas son de composición propia y diríamos que sin querer, eh, al final es como que metes, entra mucha música por mi, <laughs> por mis venas y luego sale como hay un cóctel que están empezando a definir que es pues, música mediterránea, diríamos, pues, hecha con instrumentos de cuerda sobre todo. Bueno, pues volver a los escenarios después de casi cuatro meses y después de un gran año que yo tenía, pues hoy es como una sensación eh, de nervios, pero no los nervios típicos de que vas a salir a un escenario, sino los nervios de, que llevas también acumulado de lo que ha sucedido aquí atrás, es una, sensación que, yo creo que para, para, mí, igual que para mucha gente, es nuevo, ¿no? Cuando vas a hacer algo después de mucho tiempo, pero con todo esto que ha sucedido por en medio, pues mm, a mí me, cuesta definir qué siento. Lo que sí siento es eh, muchas ganas de volver a subir al escenario, muchas ganas de volver a la normalidad, pero bueno, aquí andamos con, con mascarilla y con todas estas cosas, y la verdad que agradecido a, que, bueno, que entidades como por ejemplo un festival como el No haya apostado por, por seguir y arriesgar, entre comillas, a hacer estas cosas porque cierto es que las medidas de seguridad que hay aquí no son las que hay, por ejemplo, en, en un tren. Entonces, pues, mm, para mí eh, tocar aquí es Mm, volver a, los sitios donde los músicos nos sentimos como, como pez en el agua.